Weh hampa tak aku pergi raja balik-balik tu Baru aku sedap kata eyeshadow aku terang sebelah Sebelah sini terang, sebelah ni kelam sikit Memalukan weh Hi guys, welcome back to my channel Aku tertinggal satu <laughs> benda untuk aku review Walaupun benda ni macam dah lama sebenarnya Tapi aku rasa macam terhutang dengan hampa So aku nak review this stay jenis uh, powder blush So this powder blush my favorite favorite favorite blush ever. Aku pakai dekat pipi aku sekarang mungkin uh, sekarang dah tak berapa nak nampak sebab aku pakai pukul 6 pagi tadi kan. Uh, but now dia still ada the hint colour. Dia tak pudak. Dia nampak macam natural tau. Dia tak too heavy and tak like juga just natural with my skin tone and I really really love them okay so this is how the product looks like okay yang ni kod 02 yang ni dia ada like uh, light pink ataupun uh, macam light coral and this one memang orange betul-betul lah but walaupun colour dia nampak macam like really orange tapi when it applies on my skin at least lah at my skin tone dia tak adalah nampak orange sangat dia macam um, buat kulit muka nampak lagi fresh naik seri lah ha, macam tu for the formula itself actually bagi aku formula dia dry kalau swatch ni pun tak berapa nak tak berapa nak ni sangat lah macam si nampak dry very dry lah. nampak macam susah nak blend tapi sebenarnya bila dah apply dekat pipi oh my god guys First, dia pigmented. Kalau nak ambil macam ni, macam sini kan, this brush barely picks up the products. But still, the color shows on the skin. Harga dia macam murah kan, RM5. Tapi, the performance, wow, aku sangat-sangat-sangat suka this blush. Dia nak tepek lagi. Okay, yang best pasal this blush is dia ada mirror. Okay, dia ada mirror which is uh, memudahkan lagi lah apa punya nak pakai produk tu Alamak terletak banyak lah pula Berilah ku cuban sayang my <laughs> god. okay, sorry I um over excited and put too much blush. Actually kan this blush ah uh, dia dissolves banyak under setting spray. Masa hangpa apply this blush, hangpa kena apply banyak-banyak. Entah bila dah set muka dengan setting spray, the blush will ah uh, macam dia, dia just nampak like natural on your skin. So that's why kalau hampa jenis yang suka nampak yang blush punya pipi So hampa kena apply banyak lah my favorite way to apply this blush is aku suka guna uh, this kind of fluffy brush sebab um, benda ni satu dia kerah susah nak pick up macam macam ni kan macam this uh, fluffy brush dia kan dah disperse cerita kan so bila kena dekat sini dia dah cover area yang banyak tau so bila apa tap dekat muka even nampak macam sikit-sikit macam ni je Okay, dia still eh, nampak dekat muka. Ah, aduh muka aku. So macam biasa hampa tahu kan aku sangat-sangat sangat sukakan produk Stay Genius. Apa yang aku cakap ni um, it's not like overclaim ke apa kan. Aku dah guna blush ni lama dah 2 bulan aku pakai blush ni. Okay, non stop. So memandangkan ada dua shade dekat sini. So aku boleh suggest dekat hampa, hampa sama anda boleh guna color ni saja ataupun color ni sahaja ataupun aku mix dua ni aku suka pakai ghost macam ni aku tekan je kat tengah-tengah and then aku blend dekat muka so I really really recommend this product for you guys to try don't forget to check my videos see you guys next time bye